راستے پر آپ نے انعام رکھا ہوا ہے غیر المغدوبی علیہم اور نہ ہی ان کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہے ولاغل اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر